Contra a crise e a pobreza, políticas públicas, salarios e pensións dignas. Mobilízate coa CIGA o 29 de novembro. Prezos desbocados, pobreza, desigualdade, explotación en aumento. Aposta pola guerra e polo belicismo. Sectores productivos agonizantes. Desemprego, emigración, precariedade, crise demográfica. De novo, as receitas neoliberais pretenden que a crise apague a clase traballadora. É preciso que reaccionemos fronte ás políticas antigalegas e antisociais da Xunta do PP que consolidan unha Galiza dependente, improductiva, avellentada e desigual. Fronte a un goberno do Estado cómplice da xenda neoliberal que aumenta o gasto en armamento e acepta recortes sociais a cambio de fondos europeos que consolida a perda de dereitos coa reforma laboral, ameaza as pensións coa reforma da Seguridade Social e a perda de poder adquisitivo coa aposta polo Pacto de Rendas, que mantén o salario mínimo as pensións por debaixo do que recomenda a Carta Social Europea fronte a unha patronal que fomenta a miseria salarial e a precariedade mentre aumenta os seus lucros, fronte á trampa do diálogo social da que son reféns os sindicatos estatais. É hora de reaccionar, está en xogo o noso futuro é precisa intervención pública na economía e sectores estratéxicos. É urxente un plan de choque que frea a carestía da vida e afronte unha saída galega xusta da crise. Non permitamos que de novo nos fagan pagar unha crise que non provocamos. Mobilízate coa CIGA o 29 de novembro contra a crise e a pobreza, políticas públicas, salarios e pensións dignas.